pabili ta. sayang pera mo? Ay, ay, bili atu bili atu Tapi dadi, lugaw, lugaw, lugaw. Ito tayo tapi dadi. Kopi ku blanca o kopi ku black? Eh, white, white, white. Ay, white. Ay, ito. White, white. Kopi ku white. Oh, white, white. Ay, Ah, ang tatay kulay. kulay. Biyan ko, biyan ko. Kasi daddy ko. Ayan. Kunin mo yung sukli mo. Ah, may sukli ka ba? Biyan ko, biyan ko. Ilan ang sukli mo? Tama ko siya na. Oh, kunin mo na yung sukli mo. Oh, kunin mo. Oh. Lahat yan. Sukli. Ano sabihin mo? Thank you. Oh, bigay mo kay daddy yan.